पूज्यदेव क्षेत्रपाल मंदिर ललितपुर के अध्यक्ष श्री मोदी पंकज जैन पार्षद जो गुरुदेव के भोपाल से लगातार यहाँ तक बिहार में अपनी सक्रिय सेवा दे रहे हैं और बहुत ही मुस्तैदी के साथ पूरी व्यवहार व्यवस्था हम्म। और पड़ाव की व्यवस्था भी कर रहे हैं गुरुदेव इन्होंने एक प्रश्न रखा है कि कोरोना कोविड 19 जैसी महामारी से त्रस्त होने के उपरांत भी मानव ने प्रकृति एवं प्रकृति पर निर्भर बेजुबानों के प्रति निर्दयतापूर्ण एवं बर्बरतापूर्ण व्यवहार से बाज नहीं आ रहे हैं अभी अभी केरल में किसी निर्दयी दुष्ट ने गर्भवती हथनी को अनानास में विस्फोटक पटाखे मिलाकर खिला दिया जिसके विस्फोटित पटाखे से उसकी दुखद मृत्यु हो गई गुरुदेव मानवीय संवेदना के इस गिरते हुए स्तर से हम क्या समझें कुछ लोग इस घटना को लेकर मात्र राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ही अपने कर्तव्यों की तीसरी कर रहे हैं क्या हमें अगले किसी महामारी या भयंकर प्राकृतिक प्रतियोग के प्रकोप के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि निर्दयी एवं बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने वालों को सबक मिले गुरुदेव एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक आपदाएँ हमें क्या संकेत दे रही हैं कृपया इसका बहुत ही गंभीर बात उठाई वाकई में केरल की जो घटना है मुझे भी लोगों ने बताया बहुत ही हृदय बेजारक घटना है एक मूक प्राणी के साथ इस तरह का क्रूर कृत्य निर्दयतापूर्वक भले उसने मजाक में किया हो लेकिन ये किसी भी अर्थ में मानवीय प्रकृति के अनुकूल नहीं यद्यपि उसके विरुद्ध आवाज़ उठी कार्यवाही भी होगी लेकिन लिपापोती होगी क्योंकि ऐसा रोज होता है कुछ लोग हैं जो इस तरह के कृत्यों से बाज नहीं आते सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सरकार को मूक प्राणियों की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए दूसरी बात जनता में भी जागरूकता होनी चाहिए ये प्राणी हमारे मित्र हैं हमारी पूरी की पूरी सृष्टि की व्यवस्था के आधार हैं इनके साथ छेड़खानी करके मनुष्य कभी स्वस्थ नहीं रह सकता इसलिए इनसे हमें बचना चाहिए एक माहौल बनाना चाहिए ताकि हम प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को कायम रख सकें दूसरी बात आज की इस तरह की त्रासदियों का सवाल है अभी आज ही मुझे किसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के किसी एक वैज्ञानिक ने बताया है कि आने वाले दिनों में एक ऐसी महामारी आ सकती है एलिफ खोली क्या ऐसा नाम नाम मुझे याद नहीं है एक ऐसी महामारी आएगी एक ऐसे वायरस से एलिफोलिक वायरस या ऐसे कोई नाम था वो वो वायरस अगर सक्रिय हो गया तो आधी आबादी को लील जाएगा और उसके पीछे कारण बताया कि चिकन के मांस का प्रयोग उन्होंने सलाह दी कि जिस तरह से आजकल चिकन पोल्ट्री फार्मों में उपयोग उत्पादित किया जा रहा है और उनके मांस के उत्पादन की जो प्रक्रिया उससे इस वायरस के बढ़ जाने की बहुत बड़ी खतरा है उन्होंने इसलिए सुझाव दिया कि इसके लिए चाहिए कि लोग शाकाहार को अंगीकार करें या वीगन रहे यही पूरी की पूरी धरती को बचाने का एक रास्ता है ऑस्ट्रेलिया के किसी वैज्ञानिक ने बताया मुझे नाम स्मरण में नहीं है कल याद दिलाना उसको पूरी रिपोर्ट लोगों के बीच रखना चाहिए तो एक जागरूकता लोगों के मन में होना चाहिए प्रकृति के साथ तालमेल हो नहीं तो इसी तरह का कृत्य होगा कोरोना मांसाहार का दुष्प्रभाव है मनुष्य की क्रूरता का परिणाम है जिसने पूरे विश्व को हिला दिया आने वाले दिनों में भी अगर ये प्रवृत्ति रहेगी तो स्थिति बहुत भयावह होगी ये चीज़ समझना चाहिए कि प्रकृति के आगे मनुष्य के हाथ कितने छोटे हैं कितने बौने हैं प्रकृति की शक्ति को समझो प्रकृति एक बार अपना रौद्र रूप दिखाए तो मनुष्य कहीं का नहीं रहता इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत